Все, что случилось, останется нам Учиться корабль навстречу волнам Дерево смотрит след кораблю Шепчет печальную песню свою правде, давай без обид. Тот, убил, тот убил. Кто в дождь отдал плащ, тот под плащом. Тот, кто простил, тот и прощен. цель на радость и грусть. Мчится корабль навстречу волнам. Все, что случилось, останется нам. Ляжем на весла. Тот, кто не мечтал в этой жизни хоть раз все отправить к чертям, В одиночку пройти океан освещая сверкающим звездам строчку за строчкой целый роман. Находя только в этом сладу, ничего не боясь, кораблем управляя, шутя, ничего Предваряя дворцовому аду Рай в шалаше Предваряя дворцовому аду Рай в шалаше